सो हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल डीजे बस्ती क्रम में और मैं आपका अपना दोस्त विपिन जायसवाल जो है आप आज आप लोगों के लिए एक वाइब्रेशन कंपटीशन की एफ लेके आया हूँ हाँ, जो कि इस एफ की खास खुशी है कि मेरा टेन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है और जो है ये एफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ हेल्प हाँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप अगर फुल सॉन्ग इसकी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको एफ पे वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक तो आपको एफ पे में सुना देता हूँ आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि एफ पे में पासवर्ड लगा हुआ है पासवर्ड जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा वीडियो में पासवर्ड आपको मिल जाएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आप सीधा ले चलते हैं आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर तो चलिए वीडियो बदन जाए दब हरिया टूटा था बदन पर पर हे राजा तन जाए दब हरिया अरे हे बेटवा एह इलाका में हमारे बाल हरिया और हमारे बजा है सुपरस्टार बिपिन बस्ती वाले वहीं से कंपटीशन करा बेटवा करा हम हैं सुपरस्टार बिपिन बस्ती वाले भाई चाट के उज्जर करे मार के बिगाड़ देव तोरे मुहे का नक्शा ससुरा हम हैं सुपरस्टार विपिन डिजे बस्ती वाले बिगाड़ देव गल है तो गाइज आपको एफ कैसी लगी अगर एफ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अब मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो धन्यवाद